Hola. Cuando hablamos de progresar en un curso, estamos hablando de que el estudiante debe tener la motivación a pasar por las variadas experiencias que se organizan. Un estudiante que es un desertor o simplemente un desaparecido en acción, usualmente no luce bien para los administradores de los cursos y de los módulos. ¿Por qué uso el término usualmente no luce bien? es difícil, por un lado, declarar a un estudiante como un deceptor cuando este estudiante ya alcanzó sus metas, aunque no terminó oficialmente el curso o el módulo. Pero, oficialmente, por no terminar, se tiende a declarar como un deceptor. Lo importante es que hagamos lo máximo para llevar los estudiantes al fin del curso o el módulo y no queremos que abandonen su participación porque encontraron la experiencia poca pertinente. Precisamente la clave de la motivación es el sentido de utilidad que siente el estudiante al tomar un curso. Puede ser que el estudiante tenga una comprensión de la utilidad de su curso cuando se matricule, pero también puede existir el caso de que el estudiante no comprenda la utilidad de su curso y es nuestra responsabilidad como educadores asegurarnos que ese sentido de pertinencia se desarrolle. Ahora, viene la pregunta, ¿cómo motivar? Pues hay dos técnicas que son bien importantes y son complementarias. La primera tiene que ver con la utilidad de la materia y las experiencias organizadas. Es decir, el cerebro es un buscador natural de patrones y de utilidad. Si el cerebro no ve el sentido de lo que hacemos, lo descarta. Por eso, si no es obvio, debemos hacer obvio la utilidad de las experiencias educativas. La otra técnica tiene que ver con el ofrecimiento de oportunidades donde el estudiante puede sentir que haya logrado algo. Ese sentido de haber obtenido un logro es también algo que el cerebro tiene bien profundo en su cableado natural. Inclusive es la base de las teorías conductistas que reducen el aprendizaje a una serie de eventos de, estímulo, estímulos y recompensa. Obviamente, tenemos que superar el conductismo para buscar el aprendizaje profundo y el aprendizaje basado en el pensamiento complejo y creativo. Y este tipo de aprendizaje se tiene que motivar.